This great event show us the wonder of information, the wonder of uh, forex knowledge Jordanian people have these days and we are very glad to participate in this event, share the knowledge we have with these people. Also, we are very glad yesterday we received award as the best forex introducing broker program. آه، احنا حاليا موجودين في عمان في الاردن آه، مشاركين وراعي لمعرض فوركس الاردن 2019 اود أن أحيي وأشكر مجموعة أفاق على التنظيم الأكثر من رائع آه، امبارح احنا حصلنا على جائزة أفضل برامج شراكة مع وسطاء التداول best introducing broker program أشكر كل العملاء وكل شركاء اي ماركتس في الوطن العربي على ولائهم للشركة وحبهم للشركة شكرا لكم جزيلا